tezroq ishlashga yordam beradigan 30 ta klaviatura tugmalari ko'p vaqtingiz kompyuter qarshisida o'tadimi 21 asrda insonlar uchun bu odatiy holat ammo ko'p vaqt kompyuter qarshisida vaqtingiz behuda o'tib ketayotgani esa ehtimol siz ko'p narsadan bexabarligingiz sabab bo'lsa kerak ha masalan siz ishingizni oson va tez qiladigan kompyuterning zarur klaviaturasi haqida bilmasangiz kerak ehtimol ctrl c yordamida kopировать Ctrl V yordamida esa vistavit qilishni bilarsiz. Ammo klaviaturadagi ko'plab tugmalarning o'z vazifasi borligini bilmasangiz kerak. demak F1 Windows'dan yordam olish tugmasi F2 Fayl yoki hujjatlarni nomini o'zgartirish tugmasi F3 Zarur bo'lgan vaqtda fayllarning nomini yozib, tezkor topish tugmasi F4 bilan Alt tugmasini birga bosib, dasturlarni yopishingiz mumkin. F5 Oynani yangilash. Buning ma'nosi shuki, u protsessor uchun foydalanuvchi men hech qanday amal bajarmayapman degan signal yuboradi. F6 barcha qidiruv tizimlaridagi manzil bo'limiga yo'naltiradi. F7 Microsoft Word dasturida orfografik xatoni tekshirish uchun F7 ni bosing. F8 Windows dasturini o'rnatishdan avval Windows yuklashdagi menyularni ochadi. F9 Uning ikki asosiy vazifasi bor. Microsoft Outlook dasturida qabul qilingan elektron xabarlarni qayta jo'natish. va Microsoft Word dasturida ochiq turgan hujjatlarni yangilash uchun. f 10 Agar bilsangiz, sichqonchani o'ng tomonga bosganingizda menyu panellari chiqadi. Hujjatlar ochiq turgan paytda Shift bilan birga F10 ni bosganingizda aynan u ham shu vazifani bajaradi. Sinab ko'ring. F11 Ekranni katta qilishni yoki kichraytirishni istasangiz F11 ni bosing. F12 Shift bilan F12 ni birga bossangiz, Microsoft Word dasturida saqlash panelini ochadi. Barchasini yozib oldingizmi? U holda juda ham yaxshi. Internetni o'chirishga shoshilmang. Axir qolgan klaviatura tugmalari haqida ma'lumot bermadim. Barchamiz bilamizki, ko'pchilik Windows 10 dasturidan foydalanadi. Ammo klaviatura tugmalarining vazifasini bilasizmi? Barcha kompyuter foydalanuvchilari o'z ixtiyorsiz Ctrl tugmasidan ko'p foydalanadi. Ammo hamma ham uning ko'p vazifasi borligini biladimi? Ctrl Alt Tab dasturlardan dasturlarga o'tish tugmalari. Ctrl S fayl yoki hujjatlarni nusxalash uchun. Ctrl X bu ham nusxalash uchun ishlatiladi, faqat belgilanganini o'chirib tashlagan holatda. Ctrl V nusxalangan fayl yoki hujjatlarni o'zingiz tanlagan joyga ko'chirish vazifasini bajaradi. Ctrl A biz kirib turgan hamma fayl yoki hujjatlarni barchasini belgilash imkonini beradi Ctrl Z bajarilgan qandaydir amalni bitta orqaga qaytarish Ctrl Y bajarilgan qandaydir amalni bitta oldinga o'tkazish uchun Ctrl D tanlangan elementni o'chiradi va axlat savatchasiga jo'natadi Ctrl Escape Windows pusk tugmasini ochish uchun ishlatiladi Ctrl Shift klaviatura tilini almashtiradi Ctrl Shift Escape dispetcher zadachani ochadi Ctrl F4 ochiq holdagi dasturni yopish uchun foydalanadi. Ana endi esa Mac dasturi foydalanuvchilariga ham navbat yetib keldi. Keling endi bu dastur foydalanuvchilar uchun ishini yengillashtiradigan klaviatura tugmalari haqida gaplashsak va diqqat bilan kuzatishlarini xohlaymiz. Demak, Common C nusxa olish, Common V esa ko'chilgan nusxani belgilangan joyga qo'yadi. Biroq ko'pgina ishingizni yengillashtiruvchi tezkor tugmalardan xabaringiz yo'q bo'lsa kerak. Mac bilan Windows'ni taqqoslasak, ko'p farq borligini ko'ramiz. Ulardan asosiysi, Mac klaviaturalarida backspace tugmasi yo'q, faqat delete tugmasi bor. Agar siz kursorlarning chap tomonidagi simvolni o'chirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni oddiy kompyuterdagi backspace tugmasini vazifasini bajarishi uchun function delete tugmasini bosib, kombinatsiyalarni ishga tushirasiz. Demak, bilganingizdek ko'pgina farqlari bor. Command Shift Delete axlat savatchasiga tushgan barcha narsalarni osongina o'chiradi command shift hash домашняя papkaga olib kiradi command shift q barcha ochiq oynalarni bir zumda yopadi command option hash qidiruv oynasidan boshqa barcha ochiq turgan oynalarni yashiradi command m Svernut vazifasini bajaradi. Common Escape Dasturlar qotib qolgan paytda uni ish vazifasidan ozod qiladi. Common Tab Dasturdan dasturga o'tish vazifasini bajaradi. Shift Option Ekranni yorqiroq qiladi va ovoz ya'ni gromkisni baland qilish yoki pastlatish vazifasini bajaradi option bilan apple belgisi ishingizni osonlashtiradi ya'ni belgilangan bo'limlarni sizning ruxsatingizni olmasdan ishni bajaradi command Prabel qidiruv tizimi ekranda paydo bo'ladi option bezovda qilmaslik vazifasini bajaradi ya'ni iPhone telefondagi bezovda qilmaslik rejimini tanlaganingiz kabi. Agar bu funksiya yoqilgan bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan belgi kulrang holda, agar o'chiq bo'lsa, qora rangda bo'ladi. Mana do'stlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Umid qilamanki, bu video orqali vaqtingizni kompyuter jarayonida tejashni o'rganib oldingiz. kompyutering san ko'p ishlashdan qizmaydigan bo'ldi. Videomiz esa sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, like bosishni, do'stlaringizga ham videoni ulashishni unutmang. Hamda do'stlaringizni ham kanalimizga taklif eting. Axir do'stingiz ham siz qatori qiziqarli, foydali videolardan xabar topishi lozim. Fikrlaringizni esa kommentariyada kutib qolamiz. Yangiliklardan tezkor xabardor bo'lib turishingiz uchun qo'ng'iroqcha belgisini bosishni unutmang. Sizlar bilan esa Bekir Baltazar bo'ldi.